Bună, astăzi este despre a agita sau a te agita. Index este a nu-și găsi locul și uh, povestea este tot despre mine în avion, înainte să săr cu parașuta, când uh, datorită temerilor plângeam și aveam o agitație fantastică, ca la desene animate când un personaj face și nu-și găsește locul. Uh, Ehm, după ce mi-a spus instructorul că ar fi super dacă mi-aș lăsa agitația și plânsul și uh, aș trăi bucuria zborului câteva minute, atunci s-a... parcă mi-am găsit locul în corpul meu și m-am liniștit deodată și pentru mine a te agita este a, a spre da puterea altcuiva, nu știu cui și a nu mai știu unde ești, acolo, acolo, acolo, acolo, aici. Ciao.